Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın Vəkillər Kollegiyasının üzvü Xanlar Qafarov vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, uzun sürən xəstəlikdən sonra vəkil bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.